Good morning, sì, eh, qui praticamente sono le, diciamo, sono le 11, anzi è mezzogiorno, mi sono svegliato un'ora fa però, eh sì un'ora fa, però appunto per fare le cose quotidiane facciamo ogni giorno prima che ci alziamo, anche per altri motivi, non dipendevano da me, eh, mi sono comunque alzato effettivamente ad poco fa, quindi eh, possiamo dire già pomeriggio piuttosto che, una, che mattina, anche se nemmeno una mattinata inoltrata. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, semplicemente, David Lynch, it's April 11, 2022, and it's Monday in Naples. Ah, clear, clear sunny morning, very still right now, 62 and 6 Fahrenheit around 17 Celsius, and this means that it's that day really, really, really, really soft, like in this days in this period, e per me anche oltre, quasi più un clima estivo che primaverile. Per quanto concerne il video Thoughts of the Day, non so se lo faccio, oggi veramente non lo so, ma nel caso, come sempre separato da questo, quindi se vi interessa, occhio! anyway, as he and you all just see from the window. Cioè, uh, I think è inutile dire uh, questa, questo pomeriggio, appunto di afternoon temperature salirà, scenderà, eccetera, perché ormai è già è pomeriggio, but above all, with this atmosphere, today we have we have those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine eh, all along the way, ma si capisce che all along the way, quindi inutile che lo dico, bene così, eh, siamo di continuare con questo trend anche domani, salvo Classic clamorosi, non dovrebbe cambiare, si manterrà così oggi, ok? Per cui said this, so from the mythical window with the red, orange, blue and green water curtain, and it's uh, green roller shooter behind me on the top, not visible and in fact in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eva, grazie a te, molto people follow Chandra Riporsi, un saluto davvero a tutti and also I hope you have a great breakfast everyone io la farò tra poco, il mio stomaco brontola, non so il vostro, sentite come brontola. Sì, eh, ci vediamo quindi al video tuts nel caso lo faccio, ma non credo. O domani.